Saluton mi amico, kiel vi fartas? Mia nomo estas Tony, mi estas Canadano, bon venon al mia blogo. Mi faris ĉi tion blogon, ĉar mi volas praktiki paroli Esperantan. Mi estis en Franca Mercado Lerneo, dom kvar jaroj. Mi studis la araba dom sep mi mina povas legi skribi paroli au compreni la araba au la franca mi ech ne povas diri una frazo mi studis esperanton dom ses monatoj kaj vi vidis mien nivelon de de flu etso Esperanto estas tre facile komparita al aliaj lingvoj. Mi loĝas en apartamento, mi sola mia sola ŝatokupo estas lerni. Mi ŝatas lerni pri ajn temo. Plejparte mi ŝatas lerni pri teknologio kaj psikologio uh, eh, ancao mi shatas specti filmoin. Mi vera shatas Steve Jobs, char lia dedicio. Mi volas havi lian dedicion. Fina mi volas vivi en mondo de amo. Gis! Gis!